эфиопияда мысалы былтыр болған кезде эфиопияда біз есімде 14 күн болдық жеті самолетпен ұштық бір елдің ішінде 125 миллион адам тұрады үлкен ел ғой енді өте үлкен ел бәріне үлгеруші мысалы әлі есімде үш күн тамақ ішпегенбіз үш күн тамақ ішуге уақыт жоқ өйткені ол тамақ ішетін уақыттың бәрін біз графиктен сызып тастағанбыз оның бәрі артық уақыт деп а енді үш күн өмір сүру мүмкін емес қой тамақсыз біз қуырылған бидай сатады эфиопиядан андай пакетте шан шан пакеттің ішінде соны біз сумен запивать етіп жүрдік кәдімгі таксидің ішіне кірген самолеттің ішіне кірген кезде кәдімгі жейміз да ана қуырылған бидайды жем жеген жылқы жем жеген жоқсыз иә кәдімгі бөктік сол бидайға үш жарым күннен кейін барып өзімізге жарайды болды енді қой енді бір тамақ ішейік деген сияқты жылы ыстық сорпа ішейік деген секілді мысалы биыл руандада болған кезде руанда угандада он екі күн жүрдік он екі күн тек банан жедік біз енді халал емес болды сосын халал да табылды бірақ мен на принцип қуырылған банан бұқтырылған банан асылған банан короче бананын бүкіл тойып шықтық ә, сапар азабы деген кезде мүмкін осы тамақтан шығар бірақ мен одан қиналмаймын мен осыдан ләззат аламын бір мәселе өйстіп айтып айтып отыру үшін әдейі жеген жоқпын соның бір рахатын сезінейінші мысалы мен мексикада жаңағы білмеймін халал харам білмедім мен бірақ тіпті жай дәмін жеп көрдім мен жаңағы кактуста жүретін құрттарды құмырсқа құмырсқаның баласын жедік иә мысалы личинкасын енді ол шегірткені баяғыдан жеп жүрміз эфиопияда жедік мексикада жедік шегірткені жақсы көремін мысалы мен ауылда жегем шегірткені қуырып жейтінбіз папа мама ойнаған кезде майға қуыратынбыз итбалық жейтінбіз біз мысалы итбалық деген бар ғой итбалық итбалық иә иә балық бақаның әлі иә иә, иә. толы <laughs> жартылай бақа тұр соны қуырып жейтінбіз енді бақалардан кешірім сұраймын халықаралық бақалар қауымдастығынан яғни ә, бұл да бір экспириенс қой мен мысалы адам үнемі үйреншікті ісін істей берсе үйреншікті тамағын жей берсе оның миыда миында жаңа нейрон пайда болмайды да бір yeah. Иә. шок алмайды әсер алмайды мысалы күніге манты жей берсең күніге сол жұмысқа сол бір маршрутпен бара берсең